हे गाइस आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि रिसेंटली होने वाला India versus Sri Lanka T T twenty series से हम लोग को क्या क्या लर्निंग लेना चाहिए तो मैं आप लोग को तीन सबसे बड़ा लर्निंग बताऊंगा सबसे पहला लर्निंग ये है कि आपके पास अगर टैलेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो क्योंकि टैलेंट के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी जरूरी है जैसे हम लोग को सबको पता है कि वहाँ पे जितने भी प्लेयर थे बहुत टैलेंटेड थे बट उन लोग को क्या कमी था बस उन लोग को एक्सपीरियंस का कमी था इंटरनेशनल लेवल पर इसीलिए वो लोग बहुत दबाव में खेले इसलिए वो लोग अच्छा नहीं खेले या हारे वो अलग बात है वैसे मैं नहीं बताने वाला कि कैसे खेलते ऑब्वियसली वो लोग मेरे से वो लोग बहुत ही अच्छे प्लेयर है हम लोग सब जानते हैं बट उन लोग के पास एक्सपीरियंस का बहुत कमी है तो अगर आपको लगता है कि आपका टैलेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हो मतलब आप सक्सेसफुल हो तो ऐसा नहीं है आपको टैलेंट के साथ साथ बहुत कुछ माइंड रखता है टैलेंट बस एक पार्ट है याद रखना दूसरा लर्निंग ये है कि हम लोग ना माइंड में जैसे सोचते हैं ना अगर हम लोग कभी सोचते हैं कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है वो चीज़ अपने आप मुश्किल होने लगता है देखो ये हम लोग सब मानते हम लोग जान मानते कि पांच बैट्समैन उसके बाद बॉलर आ जाते थे भुवनेश्वर कुमार लेकिन जितना कम रन बनाए उससे ज़्यादा बना सकते हैं क्योंकि हम लोग देखे टी ट्वेंटी मैच में दो कैटेगरी बीस ओवर का ही मैच है तो दो अच्छे से प्लेयर है वो लोग अगर अच्छे जैसे वो लोग नेचुरल गेम होता है वैसे खेलते हैं तो वो लोग उससे भी ज़्यादा रन बना दे लेकिन उन लोग को क्या डर था मतलब वो लोग दबाव में आ गए थे कि यार अगर हम आठ हो गए थे पाँच ही बैट्समैन है तो वो लोग दबाव में खेल रहे थे वो लोग अपना जो तो गेम है उसको बदल के दूसरा गेम खेलने का कोशिश करे डिफेंडिंग कि वापस जितने भी प्लेयर थे उतना डिफेंडिंग नहीं खेलते तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि तुमको ना दबाव में आके खुद का जो तो कैरेक्टर है तुम खुद जैसे हो उसको बदलना नहीं है तुम जैसे जो काम करते हो तुम उसको वैसे करो अगर तुमको लगता है कि हाँ मतलब सही काम कर रहे हो तुमको पता है कि हाँ वो तुम ऐसे करके तुम आगे जा सकते हो तुम वही करो कि तुम किसी के दबाव में आके तुम अपना जो काम करने का तरीका को बदल मत दो उससे तुम्हारा काम सुधर नहीं जाएगा उल्टा बिगड़ जाएगा तीसरा ये है कि अगर तुम किसी को कुछ बोलते हो लाइक कमिटमेंट करते हो ना तो कमिटमेंट को पूरा करो जैसे कि हम लोग को पता है कि इंडिया का जो तो ये कोविड पॉजिटिव कितना लोगों को मिला नौ प्लेयर खेल नहीं पाए उसके बाद हम लोग को साथ जितने इलेवन प्लेयर थे इलेवन प्लेयर को हम लोग लेके आए तो सबके साथ खेले उसके बाद फिर सेकेंड सेकेंड मैच में नवदीप सैनी का इंजूर हो गया तो फिर नेट बॉलर को लेके आए तो क्या अगर हम मतलब इंडिया चाहता तो वहाँ पे उन लोग बोल सकते थे कि हम लोग का प्लेयर का प्लेयर नहीं है हम लोग नहीं खे, खेल पाएंगे कंप्लीट कर पाएंगे तो इससे वो लोग श्रीलंका को मानना पड़ता क्योंकि ये उन लोग को भी दिख रहा है लेकिन उन लोग ने वैसे नहीं किया उन लोग का पूरा सीरीज खेला क्यों क्योंकि उन लोगों ने कॉमेंट किया ना खुद से करे या किसी भी करे लेकिन वो लोग कमिटमेंट किया था कि हाँ हम लोग इस सीरीज को खेलेंगे हारे या जीते वो अलग मैटर है उससे कोई मैटर नहीं है और ये बात हमेशा याद रखना जो इंसान अपना कमिटमेंट को पूरा कर सकता है वो एक जेंटलमैन बोलते हैं उसको अगर तुम अपना कमिटमेंट बोलते हो उसको पूरा करते हो तो तुम भी एक जेंटलमैन हो एंड या जेंटल वोमैन हो इसलिए कमिटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आई होप आप लोग को ये वीडियो देखा अच्छा लगा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मिलते हैं अगले वीडियो पे तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर